मुश्किल से एगो छोरिए पटा है हमसे आज होली है आज गुल फ्रेंड्स भेटिया के छोड़ेंगे oh जैसा मुंह है तेरा

वहीं पर हो डार्लिंग तुम आ रहे हैं डार्लिंग से हम अपना फेंट के आज ऐसा लग रहा है यार इसला तो होमर वाली तो होमर वाली दूसरों के बाली पट जाएगी साला झूठो बोल गई अबीर लगाया तो सलाय हमरा हाथे जब हो जाएगा मुर्गा लेखा आए हम अपना माल से पहले कोनो साला के रंग नहीं लगाने देंगे होली खेलेंगे डार्लिंग के साथ में होली खेलेंगे रे साला नया नया भेज और डार्लिंग के फोटो चिपकाए हैं

absolutely 有人。 Oh, you, you are best. Perle Beto. Perle Beto. Ai. सला बाप को ये पहले बैठी है बे हमार कुल परेड के फोटो ही रे सला के ने राम का देली रे सला आज तोरा ना छोड़ बाप हो के हमरा से मुंह न लगा बिछो आई सला तू हमरा से हमर फेस के राम का देले बाप Supra Makan Tora हम दिल में Wah, cup Ana salah Tor paltina na Wah, kedauta Ana A few moments later. अब अपना डार्लिंग के फोन लगाता हूँ सीधे कहूंगा डार्लिंग सरप्राइज लो हाँ डार्लिंग हैप्पी होली हाँ हाँ नहीं देखना ए तोरा घर से सोझे सिख माने और तोरा गाछी तर अबे घर गाछी तर फोन न कटिए हाँ এবাসে না দেখাইয়া না দেখাইয়া এবাসে না না যাও coi lại coi lại coi lại hỏi á ये गड़बड़े बाबा साला रुक तू साला रुक साला जा उको ना जा तो को तो करे सारा कर छुगे तो गाना ना ले ले पूरा गाना ले हो चल चल छुटकाने के लिए एक छुपा आवाज निकालेगा तो सोच लिए साले के ना तुमनी तो भाई कोनी ना बाप से भेंट न तो करा देली ना Thank हाँ। you.

ई पूजा हमर बहिन के ऊपर तेरे सलवा करे हां चल चल सला ओए मेरे चल

kasih apapun garam pendatang Surat ini pekat dia maupun ini pendatang Oh maaf maaf Kalau Ahmed tolong celia ya. Merehos nebalon Oh Apa Biar mepadan aku

तो वीडियो बनावे के मेन उद्देश्य ये छे आ सब पूछिए घर में भी वो सबके दीदी दीदी है हाँ। माने कि सबके घर में एगो परी होती है ना एगो ना अनेको परी होते है तेरा हमने बहन आ दीदी कहे है ना तो हमारा कहे के उद्देश्य ये है कि वो परी कोनो माय बाप के भी प्यारी रहे कोनो भाई बहन के भी प्यारी रह कैसे सबके घर में इज्जत है आ सब गोरा सबके इज्जत देखल जाओ हमरा उन्नीस से ये सबके दीदी दीदी अब बोल दो तो अगर अहाँ सबके ये वीडियो अच्छा लागल हो तो प्लीज लाइक कमेंट और चैनल के सब्सक्राइब करे के ना भूल हाँ बोल के दीदी कते कहे कते कावे शेयर करो वीडियो के

इनकर प्रोपराइटर के नाम है महेश मंडल आ सब संपर्क करो बहुत अच्छा बन में बहुत अच्छा आ होली से हो ऑफर दिले होली के ऑफर ये बाघ वाला कुटी तर मुरबा नगर पालिका पांच बाघ वाला कुटी तर जाओ आ संपर्क करो प्रिंटिंग कई पे से कई रुपया तक हो जाए तो तेरे हो सौ रुपया सौ रुपया हाँ। जाओ आ सब आ सबको दीदी दीदी हाँ चल नमस्ते नमस्कार हैप्पी हैप्पी हैप्पी होली ए तोहने बोल हैप्पी होली हैप्पी होली देखो यही सब कहै छै हैप्पी होली ए हैप्पी होली बोलता गे फुआ हैप्पी होली बोल ना बोल भी ए हैप्पी होली बोलता मामी ना बोल भी दिए पुता हैप्पी होली हैप्पी होली सबके दीदी दीदी एकरा तरफ से ना एक तरफ से <laughs>